पार्टनर गुड मॉर्निंग तो कैसे हो आप लोग स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारा और एक न्यू वीडियो क्या है भाई Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, Hello. and love is all Hello. we'll ever trust. Hello. No, I don't wanna waste what's left. हमारे को भाई है And Hello. on we'll go. भाई मंगा हुआ भाई Through the wastelands, through the highways. हम अभी चलेंगे Till my shadow हमारा मम्मी turns क्यों to sun rays. And on and on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on and on. কে ফোন করেছে কাকি হ্যালো হ্যালো अभी तू काला वाली वजह से ये जाओ ये अभी है हमारा मौसी का बेटा हमारे घर पर ही रहता कहाँ अभी Finding life along the way. Melodies we haven't played. আমার এই মোবাইলটাতে ছবি ভালো আছে কি বল छोटा है लेकिन छोटा है लेकिन हमरा है उसका है यार Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go खेती बाड़ी कौन कौन करते हो हम करते हैं 不赖。